Ahojky, hojky lidi, já jsem Pepa. Já jsem uh, eh, Pavla. A dneska budeme hrát Hej, už jsme se spauli. Máme vytěžených pár stromů a je to a půl HPčka, protože jsme úplně neprimární. A promiň, my jsme family friendly kanál. Píp. To no píp. Hele, želvička, uhu, uhu, uhu. Chci přijet, uhu, uhu. Oh my god, promiňte, ne, ne, ne, já neumím slovit. Minecraft. Uhu, uhu, uhu. my jsme, my jsme dva hrozný uvu, soft, mega soft, soft, soft, uvu, uvu, uvu, trans, kluc, klučota. Vidíš si kytičku? OK, tak jo. Hele, kytička. To že to. těhotě lidičky, jak se máme. Budu možná takový trošku menší střih, kde jsem nemluvila, protože jsem uvu. Chci budete podá uvu, uvu, uvu, uvu, uvu, uvu. Konec videa.